Finally, matatapos na rin after 5 days. Ang dami naman kasi, ilan? Apat. Ay, lima. Hindi, wow. Lima pala yan. Isang maliit, tapos apat na malalaki. Wala talaga ate eh. Pangdala sa kanina. Flashback. Oh, tignan nyo ang hirap naming ano, nagpapadala. <laughs> oh. oh. <laughs> Umiikot din kami. <laughs> Talaga lang naman. <laughs> Akala lang pupunta. oh my God talaga. May sisipig di ba dyan? Wala na yan dyan, mabigat yan. Ala, di na lang iniwan. Yun? Kaya na lang, pinta na. Oo. Wala kukuha yan, mabigat yan. Magpapasang mga tayo. Ano ba bibilhan din eh? Ayun, natin Chris sardinas. Oo, mag ganyan din kayo para naman matikman nila yung ano, sardinas dito sa Taiwan. Masarap 'yan. Oo. Dalawa, dalawa. Mm. Para naman matikman nila yung sardinas dito. Bakit ano Kakaiba ba nito? At saka, Kayo, KJ. Ito kasi natitikman ko, nakamasarap. Tingin ko lang sarap yan. Yan yung may babae, di ba? Oh. Yan yun yung... Ano yung may babae din naman to ah? Ay, hindi yun. Oo. Ano? May ulo rin Ayun yung babae. Babae. Ulit lang dito rin yung ulang ano na Ah, ayan na yung Yung trolley. Kasi sira na, flat na. <laughs> Sa kanto, vulcanizing. Kaya nga, uga-uga na. <laughs> uga-uga na. Naplat na na ang gulong. oh, ganyan ang hirap namin sa pagpapadala na, na mga ano. Naku. Hirap magbitbit. Naku. Yatay. <laughs> ano? Naiba ang direksyon. Lahat kayong gulong mo eh. O, babanga ka mo siya Huwag mong ibababangga sa kotse yan. Ah. Ako, mahal <laughs> Ayan, malapit na tayo sa dorm. Ay, ah, nakarating din. Ay, Ay, parang hindi napagod ni Dayan. Ay, finally. Wala, wala na ako. Pwede sa acting. Ayun ko namin. Manang, tayon. Bim, bim, bim milk tea, hindi ka kayo ang tinit. Yung katang daka. Ang dumapapa na wala yung May ka tapay sa kape nga durog. ano ba brand niya tayo, guys? Yeah. Brand tayo. Tigarod. Yung ata nga roti milk Milk lang! Nga mo nga, mabalita may katangan. Brand kaya. Ano, bit-bit ni talaga, mana. Ayan, downer ko ko nila ang ligaya ng talong 1.5. Makambo kayo bibi ngayon. 50 kayo. Oh. Tapos ka na, Dayan? Gold. Ayan, grabe. Eh, si Masi Marian eh. Mari, pagbutihin mo yan, Mari. Kinakarir ni Mari. Talong 1.5, 1.2. Kunak. Ganto ang pagbalot bago mga-deliver ka ti kuha ako, Mga-deliver ka ti Bago ilagay, bago ilagay sa box. Pag binabalik na ng ano. after 5 days. Ang dami naman kasi, ilan? Apat. Ay, lima! Hindi, wow. Lima pala yun. Isang maliit, tapos apat na malalaki. Wala talaga ate eh. Pangdalas ako, pangdalas. Yan yung ano nga. umukol na. So, oh, may pera pa. Ilan sa? Sa may ari. Kumuha ka lang ng box. Check na

Bayan box. So, ayan nga guys. <laughs> ayan, ayan. apat na malalaki at isang maliit. So, hindi bihira po ang magpadala ng box at magtriko. Thank you for watching. Bye-bye.